Good morning. Anche se direi più buon pomeriggio perché è luna qui. Mister, master, maestro o oh, semplicemente oh, semplicemente David Lynch it's February 8 2022 and it's a Tuesday in Naples, a clear morning, a little wind, not very strong.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 Poi per quanto riguarda il video sui pensieri, come sempre, eh, se lo faccio lo faccio separato da questo, quindi occhio. Anyway, as uh, you just see from the window, Today we have, we have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. All along the way ovviamente qui eh, praticamente tra qualche ora sarà sera, tra altre 3-4 ore, visto che è luna, sono le 5 fa sera. Bene così, che dire in questi casi, veramente uno dei più bei cieli azzurri e eh, Golden Sunshine che abbiamo mai avuto in tutta la mia storia di report che io ricordi. Ottimo, che dire in questi casi. Said this, però attenzione, vedo una nuvola. Speriamo che appunto non diventi brutto all'improvviso, ma non credo. Credo siano nuvole di passaggio. Said this, so from the mythical window with the color of the curtain. Sublime oggi, nulla da dire and it's uh, roller shooter behind me on the top order in the shot and finally from a meteor keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Have a great day, him, old people follow the channel, the report. Sì, un saluto veramente a tutti. Uh, so again a great day, all these people and everyone too. Anche se speriamo appunto queste nuvole non eh, siano solo di passaggio, come ho detto. Have a great day!